Ciao! Allora, oggi vi parlo di un prodotto della Essence che se vi ricordate tempo fa, quando vi ho fatto il eh, video di quando compare il prodotto, ho detto ma che cos'è? Proviamolo, ma non ho capito. È una meraviglia, ve lo faccio vedere. È il ehm, Lash and Brown Gel Mascara, che l'ho finito, cioè, è un po' macchiato ma ora capite perché. Lo scovolino è questo, quello classico, è un gel trasparente, un mascara trasparente perfetto per le ciglia e le sopracciglia io per le ciglia non lo uso perché non ho bisogno che le, le eh, densifichi di più ecco però per le sopracciglia è un gel fissante meraviglioso io che uso le polveri soprattutto perché le sopracciglia mie sono fatte con eh, le, le polveri questo fissante è meraviglioso, fantastico, non le secca ma le lascia belle morbide, vedete? Belle morbide ma fissate ed è il colore non ne si sposta, non svanisce durante il giorno, le, ciglia, le sopracciglia restano belle nella posizione che le lascio ed lo trovo meraviglioso, ve l'ho già detto, meraviglioso, sì, meraviglioso. Ehm, ne ho provati diversi di gel per le sopracciglia, ma questo è il più pratico perché ha questo applicatore tipo mascara quindi è molto molto pratico ed segue bene la zona, non macchia e si asciuga subito e resta bello fisso mi piace tantissimo per chi come me fa le sopracciglia con i prodotti in polvere questo è un prodotto che provatelo perché costa pochino 3,19€ se non sbaglio e vi, devoluziona davvero l'effetto finale e cambia davvero notevolmente il, il disegno delle sopracciglia perché resta intatto tutto il giorno, davvero wow! cosa dire, l'ho già ricomprato, l'ho già rifinito e ne ho già comprato un altro perché continuo a usarlo unica cosa dato che usiamo i prodotti in polvere questo andando ad applicare un po' si macchia dovrei pulirlo ogni volta ma spreco tanto prodotto e dato che alla fine lo uso solo io e solo con eh, lo stesso tipo di eh, prodotto per le sopracciglia è vero, lo rimetto dentro, si macchia leggermente perché prima era trasparente, però lo uso fino fino alla fine e ve lo straconsiglio. Fatemi sapere se avete provato e come siete trovate, io ve lo straconsiglio e se vi sono stata utile mettetemi un like al video e iscrivetevi al canale, così non perdete le prossime recensioni beauty. Ciao!